to a Mary Beller. hey salut toi, c'est moi, le pirate raté. Je suis toujours à ton service. Oh oui, oui, oui, c'est la vérité. Regarde mon coffre plein de réglisse. Tadam! Donc, dis-moi, petite sirène, es-tu prêt à lever les voiles, nager aux côtés des baleines et dormir à la belle étoile? Ah, mais pour grimper dans mon bateau, nous devons trier mes trésors, car pour ne pas finir sous l'eau, ceux qui coulent doivent prendre le bord. on telephone. Hello? Hello? Mais pirate raté! Vous m'avez oublié sur une île déserte! Hey, venez me chercher, saperlipopette! D'accord, d'accord, Martin le marais. Oh! J'arrive dès que j'ai réglé euh, mon pépin! Oh. Alors, petite sirène, aide-moi et dis-moi par les écailles des crocodiles, ce téléphone flottera-t-il ou coulera-t-il? Ah, mille millions de mille sabords, c'est ce que nous allons voir en l'envoyant par-dessus bord le téléphone flotte sur l'eau. Oh, oh, bravo, nous ne ferons pas naufrage. Maintenant, grimpe dans mon bateau. Nous sommes prêts pour les voyages. Ah. Oh. Mais je dois d'abord rappeler Martel au marais pour qu'il me dise où il se trouve. Euh, où est mon téléphone? Allô? Ah, oh, oh, allô? Quoi, Martin! Oh, Mart, Martin, Jerry! Jerry! Jerry! Pardon, la man.